Baiba pooi reda go Jesus Galilea. đã Chamhim mda bam mha kudea. Nagushmat nam baiga ngada go gặp cam Israel kam nam hischutian ik nam moa. Wa mo hana opako ma him nam payuk tu o nam tarda go Israel cam hạt cam, Nam soi mil jat to piesta da shi hum baik tanol. Wap tet dam go ha ning go Jesus. Go a pas ko wa ya oir. Chambaya nam mo shi himia bam mhudea nam wa go pumne in go hat kam na puk tu wa shwa go nam kia pashwam go go shi nam hum kait gida nagucham to us chujim to a agada guharo inuj a nam kai gida ap jo paksa kirga kami jo gujim a hinap mohi himoi wi ai sim to dunia hanu inchudat kumu ihat kam nam wat hun ja apum vui waji nam po yu tut da nam cham tu hu gi nyu nyor sia kum te mi ni rahan ni wa bai hinyo go jesus hupa tut da chakui mai himat gum na pai yok tu da chis nam machia guhat kam na nirga kam gupunyelin apim na haj apim na pem muha pai shihimi apai na pem do gulinja Anmat gam gilim sin bam kinyami kohat kam nan siha agin yan amishwam pistubu adan has chamiram. Guno cham to ban a agaharo yap na haj apim. Tum gikan via anam bayi ham bam kija. Apim dir mu sihimia bam menapa itu mo nam tanopim murhim nam katup kaich. Anya piska oir sia e berpa has chumbua. Nat gukain kam cakoi mai na pai yok tu dasis namat gilan anhir ge kam. Dai po ni pesya terdak mihiwi Galilea. Wa deg ba mha ki jo mut gwa ha ni. Gu Jesus wa gatuk dermo imahi hij us chusim na haro imatka. Wa guga gerkam Israel kam ba mha tei ga angam. Up kai jam ba pot. Pa ha kas chui gu in hap kam um kamum tatka. Chama ya pai oir. Gam gu hap pisat kam ba boy petum ni nyok nyam. Hu man up kai jam. Hoi jam hirij baikam. Hai ma kam hu begein. Up kai jam. Cham to. Hapin ha jui pisat iet gin gu kam. Kuguguhat kam nama agagu Jesus. Cham tohi miha kai jat kuga agar kam. Nam gu gusha ubin. Wa napai war irban nabai tumdar o nam ter. Bam wa ai gu Jesus ge chiop. Mhuwa kuk bahi chuha agi guhat kam. Wa mi pui pup toi am gu agar kam nam namutwa kai nagili mij bai si shiwa na shichua aga. Wap kai jam. Hashwa do katwis chus chumat jihadun nyatmo chamhish pai painay nyatumam toshin. Guhina guha ke go Jesus namaskaich. Wapatit da. Jogucham to anju hinan hayugi nyanya to hama agi. Umat gemgu ihinat banyot narni okinji nanyu kashtua aga. No haro cim nami pu himia na siya gu Dios na to ingeda. Wamat to dat na Dios irni okinya nyashtua aga. Cham to anju pisnya hayugi. Naguguharo inu duk pisnya to agim na hayugi. Cham turpu ika. Naguday na jaan na ya nampis banay jijaguhat ya kam. Guhino tumay mahot. No mi pu itudan chu nabarsik kam kanahas kaidja. Ya naguban kamun pishtua agija. Hap nahaj gu Moises natban kamun tuua naggungu kora napimasak to ingeda. Guhi napimgusia gu ihap si jokat. Cham tomei puhi mapim natas chua anak. Guwaan po ni opsiv. Tu pishamhash makarhin ugein hapim. Day napim was chuchian ik namin mo a. Wabai hiniomat guhat kam. Hupkay jam. Iya dabjo. Arogi pe pischuchian im namum mo a. Hapinama hupto iji guha ok na wahas na piswatutadda. wapatid dago Jesus. Guha sinawahan na wahano na payuk cham tumuan na nanit si Juan man guha doon may pupupto ipim. Nawago apim siya hamat kilchon nagwa al pusika ichin na tumuan da. Naguday na pemi ipitudan siya na mas mashtuwat guhug dirkam si kat na tuwag mo gumweses o watuuan na. Guha Guapim wacham humna niya hiya gupoy na pimtubuada. Uri niya pimana cham si Jo. Kadaya guinan tuha si buada an na wa si Jo. napimetwagilim ba kanao na nichijuan guhadon niya shka okat. Nui jish kami napima agada gutu no pimagay niya chamira. Chamto to napimkupit to agada.